Mtazamaji wa Stein TV, mimi ni Meki Mchane, Mr Ego ambaye nipo hapa kwa ajili ya kukuletea mahojiano haya na msanii huyu ambaye yupo pembeni yangu. Atajitambulisha yeye ni nani, lakini pia kazi zake ambazo amefanya, pia tutafahamu vitu vingi sana kutoka kwake. Oye sister, mambo vipi? Poa. Ona umependeza sana. Asante sana. Okay, sasa watazamaji wetu huenda wengine washawahi kukuona sehemu ama bado, lakini pia wanataka tu kufahamu kwanza majina yako, we ni nani, na kama ni msanii unafanya nyimbo za aina gani? Um, kwa majina anaitwa Zasha, ni msanii wa Bongo Flava. Okay. Anaitwa Zasha bana, yeye ni msanii wa Bongo Flava. Sasa tutaka tufahamu Zasha, kwanza kwa nini Zasha? Jina lako halisi nani? Jina langu halisi ni Zaituni Shaib Saidi. Okay, Zasha itokanaje mpaka Zasha? Na nilichukua jina langu Zaa na Sha. Okay. Yeah. Oh, ndo tukapata Zasha pale tukaona ni jina tutumie kwenye usanii. Yeah. Zasha sasa, mtu ambaye anakutazama muda huu kupitia Stein TV anaweza kaa anajiuliza huyu Zasha ni msanii mpya ama ameanza lini kwenye hii sanaa ya uimbaji? Uh, mi ndo msanii mpya ndo naanza yeah. Rasmi uimbaji ulianza lini, ama tuanze kwanza, uligundua lini kwamba una kipaji cha kuimba? Uh, toka niko shule msingi toka niko shule msingi nikaa tunajiimbia imbia, sikujichukua serious sana, so nikaja nikamaliza darasa saba nikaenda form 1 kulikuwa kuna ile gradui ya kukaribisha, nikaja nikaimba pia. nimaliza pia nilikuwa naimbia walimu, marafiki zangu, najiimbia, nilikuwa napika nini nini, nilikuwa napenda sana music. Baada ya hapo ukagundua kwamba unaimba, ukaanza kuingeji kwenye vitu vidogo vidogo hivi. Sasa rasmi ba, kusema kwamba hiki kitu mimi naanza kukifanya rasmi ilikuwa ni lini? Nilivyomaliza form 4. Maliza form 4 na ulianza kwa kutoa ngoma ama ilikuwaje? kwanza na cover. Ya kwa wimbo gani? na Mbosso Okay. Yeah. Kwenye familia nyingi swala la muziki kidogo linakuwa kipengele. Vipi kwa upande wako support ya familia kwenye tasnia ambayo umeamua kuingia? Um, kwa mwanzo ilikuwa ngumu kwa kweli, kwa mwanzo ilikuwa ngumu, ila nilipambana kwa juhudi zangu kuamnisha zangu kwamba hichi kitu mimi napenda ya napenda kukifanya. Nashukuru Mungu akasikia maombi yangu na mpaka sasa wananisimamia wao, wazazi wangu wananisapoti kwenye kila hatua ninayofanya. Moja kati ya changamoto ambazo zinawakuta wasanii wengi underground, haswa wasanii wa kike ni pamoja na vikwazo kwa maproducers, like directors, vitu kama hivyo. Je, kwa Zasha, eh, changamoto gani ambazo zinamkuta wakati wa uandaji wa kazi zake? na changamoto ni kama hizo, tunatongozwa, mtu hataki kufanyia kazi mpaka uwe mtu wake. Ya hiyo vitu ni vipi? Imekutokea mara ngapi na imekuathiri vipi, kwamba kwenye muziki wake ishakukatisha tamaa? Ya, ilishakunikatisha lakini sijawai kukata tamaa kwa kweli. Zasha, tunaona wasanii wengine wa kike sasa hivi wanafanya vizuri, lakini pia wapo kwenye trendi. Kuna wasanii wa kiume wanafanya vyema pia. Zasha, yeye msani gani anamuinspire sana kwamba mimi nataka kupita njia hizo? Nampenda sana Zuchu ya sababu Zuchu yani ni mtu mkubwa na kazi zake ni nzuri, hakuna kitu ambacho anatoa ni kibaya pia ya Kwa hiyo tukikuwekea Zuchu hapa, tukikuwekea Nandi, tukakuwekea tumtaje msanii gani mwingine wa kike, labda kina Maua Sama, nani mmoja akaambia bana, chagua nafasi moja uende kwake akakusimamia, utaenda kwa nani? hilo swali bana, wote nawapenda wote ah, nawapenda, ila kiukweli ambaye amenifanya nipende music sana kwa mwanzo ni alikuwa Nando, sababu Nando alikuwa na trend, ila Zuchu nampenda sana kazi zake za tatu. Wengine ni Kimba nabaga, mm, una saundi kama ya Zuchu yeah. Wanamwambia kwamba ana sound kama ya Zuchu, lakini pia yeye yeye mwenyewe binafsi anampenda Zuchu kama role model wake. Tutamsikia akiimba pia, utatoa komenti yako hapa. Tubaki kwa Zuchu hapo. Zuchu ni msanii ambaye yupo chini ya WCB unaona eh? lakini pia kama ni role model wake maana kuna vitu maanake kuna vitu vingine private vya kwake ambavyo unavifuatilia kama mtu ambaye unamtazama kama kio Zuchu tumemsikia kwenye tetesi za mahusiano na Diamond, vitu kama hivyo. Je, drama za namna hii kwako wewe kama msanii unayechipukia unaona ziko sawa kwenye kumwendeleza kimziki, ama kwako wewe kwenye upande huo haumungi mkono kwenye masuala mfano ya mahusiano wake na bosi wake? Uh, mi naweza nikasema kwamba hizo trendi bana ongeza sauti kidogo watazamaji wa kusikia sio nzuri kwa upande wangu mi naona sio nzuri kwa sababu unajaribia cv yako ya ukijiheshimu lazima na kazi takuheshimu ila sio vibaya <laughs> kwahiyo je wewe labda ushawahi kufikiria ama kwenye mawazo yako ushawahi kutamani kutoka na msanii yoyote kwamba uwe kwenye mahusiano endapo bana mi msanii fulani ikitokea napata bahati ya kuwa naye afil hapana kwa kweli bado kwa nini sio um, bado bado bana ikitokea sawa ikitokea bahati sawa msanii yupi wa kiume unamkubali zaidi <laughs> namkubali platform kwa nini platform ananigusa okay. mm. Vipi kuhusiana na kazi zake? Ni moja kati ya wasanii ambao wana namba nzuri sasa hivi, wasanii hawa wachipukizi wadogo wadogo, vijana wanafanya vizuri, wanapendwa kwenye mitandao ya kijamii, Jay Melody platform na watu kama hao. Ushawahi kufikiria labda mpange kufanya naye kazi? Yeah, tukiisha tukiendelea mbele tutafanya hizo vitu, vipo. Hujawahi kufanya mawasiliano naye? Hapana, sijawahi. Yeah. Okay, sasa tuambie kuhusu ngoma yako ambayo sasa umeachia rasmi, nafikiri inaitwaje, lakini idea ya kutengeneza nyimbo ilianzaje mpaka mkakamilisha hiyo? Uh, ah, jina ya nyimbo inaitwa yani. Yani. Yani. Yani. Tulizungumzia yani kwa sababu tulimzungumzia Swahili. Yani ex, yani kwa sababu max washazoea kwamba wakituacha sisi tunafubaa tunapauka. Sasa mimi nataka iwe tofauti kidogo, na naimani watu wataipokea vizuri. Kwa hiyo ni nimemzungumzia X zaidi kwa sababu aishaze kwamba siku tuna tumeduda tumefuba nini. Kwa mimi nimeelezea sasa kwamba mimi siko hivyo, sasa nimempata mtu ananijali kuliko yeye alivyokuwa ananionesha. Hiyo kwa atakisikiza vizuri ataipata. Ametengeneza nani ni producer. Producer ni Ben Beats. Yeah. Okay, ilikuwaje kwa producers wengine ukasema Ben Beats Ben Beats anitengenezee kazi yangu hii, ukaribu wako na wewe ukoje mpaka kufanikiwa kufanya naye kazi? Um, niliunganishwa na nti yangu ya anti, aliniunganisha naye, alikutana na baba na mama wakaongea naye, ndo tukapelekwa. Siku ya kwanza ambayo naenda kukutana naye ilikuwa Mikocheni, tukakutana, akasikiliza nyumba zangu zizi zamani, nikaambia kwamba tunataka sasa tufanye jambo. Basi sawa, tukasubiri kutafuta hela, tukajichanga na wazazi wangu, tukafika mpaka pale studio tukaenda mpaka pale studio Mlimani ambayo inaitwa Bantu Music. Tukaenda pale studio tukarekodi. Tulivyomaliza kurekodi, nakumbuka niliandikiwa na, na mwandishi mmoja anaitwa Lama. Uan, vipi wewe kwenye uandishi? Upo vizuri sana ama uandishi ni sisema uongo, hapana, sijui kuandika yeah, lakini it is not bad. Tunaona kina Nandi pia wanawapa watu waandikie nyimbo na nyimbo zao zinafanya vizuri. Una imani kuna ngoma zako zinaweza kufanya vyema zaidi sahihi? Kitu kingine labda hapo hapo kwenye producer, umesema umefanya na Benbeat, kuna watu pia producer ambao wanafanya vizuri na tunaona kazi zao zinaenda zaidi kama kina s Keys tunaona vipo vizuri sana, lakini pia kwenye upande wa video tutazungumzia. Vipi kuhusu producers wengine unaotamani kufanya nao kazi kama ikitokea bahati? Tafanya aba s Keys, Liza, watu wakubwa wakubwa, napenda sana kufanya nao kazi na nishai kwa Aba ya eh, ila ndo mambo tunakuwa sana ya kwa yupo basi kabidi tu tugailishe. Ulikuwa unawasiliana naye ama kuna mtu alikupeleka studio? Eh, kuna mtu alitupeleka, kuna mtu alitupeleka mpaka ilikuwa Mbezi, tulienda mpaka Vanity Beach tukakutana naye, akasikiliza, tukapanga tufanye ngoma, ndo akaja akasema kwamba amesafiri ghafla, ko tukuweza kufanya. Aba pia ni moja kati, hana record label lakini anasimamia kazi za wasanii kama Mario, ni moja kati ya watu ambao anawasimamia hamjawahi kufikiria tena kurudi labda kumshirikisha kuhusu usimamizi ukiachana na kurekodi tu ngoma? Mm, ipo yeah. Vipi kuhusu project ya video? Project ya video soon tu inakuja, wakae mkawa kula. Na ushampata director wa kufanya ama bado upo kwenye mchakato huu? Ndio, nipo kwenye mchakato. Sasa kwa kufunga, asante kwanza kwa ushirikiano huo. Nataka mtazamaji akusikie, amsikie huyo Zasha ambaye anasema yeye anataka kuwa kama Zuchu ama kupita njia hizo, huenda kufika zaidi ya hapo. Utuimbie ngoma yako kidogo, then mtazamaji wetu atatoa komenti yake hapo chini. Penzi bigiji haniganda, anavyonitoa ushamba, ananisunguka mkanda, haniweza nani kwambie si kila siku sherehe, oh, nikwambie Ananiweza ni yeye, o nimezama, mezama pepo mwana. Na mtazamaji wa Stein TV, umetoka kumsikia Zaa Shabana akitupa kionjo hiko, unaweza ukaona ni namna gani ama ni jinsi gani ana kipaji hicho cha uimbaji. Basi nawe unaweza ukashiriki nasi kwa kutoa comment hapo chini, ili uweze kuungana nasi moja kwa moja, lakini pia atutambulishie sasa kazi yake inaitwaje na inapatikana wapi. Zasha, ngoma yako inaitwaje? Inaitwa yani yani yeah. youtube unapatikanaje mtu aandikeje ili aweze kukuona aandike zasha na sko yani zasha ngoma ni yani ile basi ukifanya hivyo utaikuta huko youtube na tuendelee kumsapoti popote pale ukiona kazi yake unaweza ukashea ili tuweze kumfikisha mbali zaidi mimi ni meki mchane mr igo nyuma ya kamera yupo director isam mpaka wakati mwingine